মিচিঙা ৰঞ্জু মিলি অদক্য চিত্ৰলেখা দলে বিজি গাঞ্জিক বিডিঅ' চিল দিলেট কাপিলা দিলেট কান কাপেল দিলেট কান বিডিঅ' দিকো লাইক এম পাৰ্ট ওৱান দিকো ছাবস্ক্ৰাইব এম পাৰ্ট ওৱান দিকো ভিউ চেম পাৰ্ট ওৱান এৰ আপেল নলম চুপাং ডিটেইল ফুল ডিটেইলছ লেংকান বিয়ে ভিডিঅ' চাম নলো এণ্ড অফ কাটিলা দুটকা বিজিক বিডিঅ' দিকো লাইক এম পাৰ্ট ওৱান দিকো ভিউ চেম পাৰ্ট ওৱান এৰ এম কা নাম লেগাপে ভিডিঅ' এনালিটিছ দব গগেলাঙৰ লেংকান বিয়ে বিশেষ ভিডিঅ'ত পাটুঙাই টোটেল ভিউজ এক লাখ চাৰি হেজাৰ দুশ চৌত্ৰিছটাংক অৰকে এৰে ভিডিঅ'ত ৱাচ টাইম পাটুঙাই টু পইণ্ট ফাইভ কে মানে দুই হেজাৰ পাঁচশ ঘণ্টাক পাটুঙাই ঘণ্টা মানে ভিডিঅ' নাম কাটুঙাই আমে অৰকে অৰ ভিডিঅ'ত টানিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব টুঙাই ওৱান পইণ্ট ফাইভ কে মানে এক হাজাৰ পাঁচশ ফিফটি ছেভেনটাংক মানুহ টানিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব টুঙাই এটা ভিডিঅ' দ এটা video' dong oke earning solil tungai 2017 jon dope odape ngo earning pa tungai 13.16 dollar ko ora diko views hidunga so mo mapa to ko baru 50k views hidunga pe 50k views dong pa tungai 13.16 dollar ko মানে তেরো পয়েন্ট ষোলো ডলার को पाटुंगा Diko views panggela, adiko subscriberan panggela video semua kapila dilet dongkur amna apnge pe apnge taje pe empela ha video se kapila dilet ku penampilan kape ikan rape dam supang ngononum langkan dia. Ronjo milike kayu ke video semua belum bum gela ngo bekolok video sem kopi tungai odok ke. Bekolok sunam dem youtube kinmang. youtube kinmala bek channel dok video nam ngo kopi gela upload tagam ngok ngo channel sem ইউটিউবে রিউজ কন্টেন্ট বিট রিউজ কন্টেন্ট অকন এমনি মিলো আমি কে ভিডিও নল আপলোড মিলো সে অক পারমিশন লাগেলে আপলোড দা গমসিন ওর নকে অক ওর নকে অক কন্টেন্ট নেসিন কাটে মাপে আজ অক ভিডিও নেম এডিট গেলা ন আপলোড মিলো এটা এটা ভিডিঅ'ৰ আদাক ৰিউজ ৰিউজ কণ্টেণ্ট এটা মই পাই মচিন চাই ভিডিঅ' চাম ৰঞ্জুমিলি কাইলৈ তাত চুকে এলা অকল আজক ইডিট গে কোলা মোক আগে অকল কণ্টেণ্ট আছিল কামাৰ পৰা আপলোড তুং নাই এম পিলাছে ভিডিঅ' চুঙককে চুপাৰ ৰিউজ আংকাং अगर तो चैनल से मोनिटाइज होना ढूंढे ला वीडियो दम अपलोड तक लडू पे ओको ngok ke continuous ngo modeling ma upload la ngok channel sorry wis angkang empila video sih ngok supak delete kupana pe ikang empila supa no apne kinto lah kapila kok views pangela kok subscribe pangela ngok video sih delete nu kunam na ngaso chokking ngo supak video ngambil bila ma pe channel so mana video bila rak bidak kumsin oko por pidasin kamang ambilang o video upload mape iladong silo koloke sabik video sam dilat ge kolang ops nilat sam anu pa monetize on ge kolang supa koloke ai pai pung video om etiko pak dazi pona ge la abri ye nolong o video sam ngok channel sok video om ka atla dulang ngok sam lokke ngok channel sam subscribe bilang পিলা কওঁ লুডং সুপাককে আনো আনো ইউটিউব চেনেল খুলিন আজন আপুই দেম আমিকে বিদং ডাউনলোড গেল আপলোক পদল আজ্য ক মেংকা আলাং আগে ন ইউটিউবার পে বনি লিগে দাম মিলো আমিকে বিদং আপলোক জকা আমিকে বিদং কপি গেল আপলোড দা গমছিন অর নককে আগে আজ্য ক রাগমি কন্টেন্টে ডুপাই অরপাক বেদ ভিডিও দেম ইউটিউবার সাপোই অরকেনক ভিডিও র আপ নক চেনেল দে আইলা দুয়ে